En diferentes ocasiones, ya sea en ferias, shows, en la finca de algún amigo o en una película, nos hemos encontrado estos hermosos y fascinantes caballos, que desde hace algunos años han adquirido gran popularidad gracias a su tamaño y a la ternura que transmiten. Esto ha hecho que surjan muchas controversias y confusiones. ¿Por qué se les dice pony? ¿Qué significa caballo miniatura? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no es lo mismo? Aquí tenemos el, concepto de que el pony es el caballo pequeño y que el pony es una raza. Yo hablo de ponis y, pues realmente eh, eso es un error. El pony bajo las federaciones internacionales es cualquier caballo que mida menos de un 1,43 tres de alzada, que quiere decir que bajo las federaciones internacionales nuestro caballo criollo colombiano es el pony criollo colombiano. Y existen 32 razas certificadas de ponis, ya sea el pony Shetland, el pony Show, el Ford, el pony Caspian. Son razas independientes, como yo hablar de cuarto de milla, o yo hablar de apalusa, o yo hablar de frisón o gypsy. Entonces realmente pues el pony era un caballo pequeño, sí es un caballo pequeño, pero un caballo pequeño comparado con qué? Con los caballos de los ingleses que miden un metro setenta, un metro ochenta. Pues claro, un caballo de 1,40 para ellos era un enanito y por eso le pusieron pony, pequeño. Em, aquí pensamos que el pony es cualquier cosa que sea chiquitica, inclusive tenemos el descaro de decir que cuando son un poquito más alticos son semiponis. El semipony pues es la mezcla de cualquier raza con una raza de pony, sea Ford, sea Shetland. Aquí realmente no tenemos muchas razas, aquí tenemos eh, los Shetland y el pony criollo que son hijos o semiponis, hijos de caballos criollos con algún Shetland o algún caballo más pequeño. Ahora, hablando del caballo miniatura, es también una condición cuya característica principal es que su medida debe estar entre los 66 y 96 centímetros dependiendo de la raza. Existen seis. Shetland Miniatura, American Miniature Shetland, American Miniature Horse, Mini Australiano, Mini Toy, Falabella. Lo importante es saber de qué caballo miniatura estamos hablando. Que hemos, ahora que han cogido tanta popularidad y la gente quiere caballos miniatura, me llaman y dicen, mira, yo quiero un mini horse, pero puro, ¿Pero puro en qué? Pues porque yo te puedo vender un Falabella puro, te puedo vender un mini horse americano puro, te puedo vender un mini Shetland puro. Los tres son mini horse. ¿Qué estás buscando? Inclusive la mezcla de las tres razas en Estados Unidos también está reconocida como mini horse. ¿Qué es importante que la gente pregunte a la hora de, de adquirir un mini horse o de buscar un mini horse qué raza es, qué características individuales tiene cada raza. Para el que conoce y las tiene una al lado de la otra es muy fácil reconocerlas, para el que sabe. Pero pues para el que está buscando un caso, para el niño mini horse es cualquiera que sea chiquito. Comencemos con la raza que representó la base de todo, el Shetland. Son originarios del archipiélago de Shetland en Escocia, Gran Bretaña. Este lugar tiene una característica muy particular y es que al ser pequeño, agreste y casi ártico, todos los animales que allí habitan redujeron su alzada buscando sobrevivir. Es más fácil alimentar un cuerpo pequeño que alimentar un cuerpo enorme. Todos los animales de esta isla son más pequeños de lo normal. Hay patos miniatura, hay caballos miniatura, inclusive la raza que se originó en la isla es el pastor Shetland y es un coli miniatura. O sea, que es lo más importante de la raza Shetland y cómo se identifican con las otras razas? Pues es que son caballos como venían de los lugares árticos son caballos que son muy fuertes, tienen pechos amplios, cabezas amplias, hollares amplios, en lugares en los que era difícil respirar. Aguantan temperaturas muy bajas, pueden pasar dos o tres días sin comer. Realmente la gente cree que los minis o los ponis son muy delicados. La raza original de ponis es muy tosca, pues es que vivían en un lugar donde no había casi comida y todo eran tierras y piedras. Los usamos ahora de tiro, son esenciales para el tiro, pero su característica de levantar las patas al caminar vino naturalmente de que el terreno donde vivían era muy rocoso. Para proteger sus articulaciones ellos tenían que levantar sus patas a la hora de caminar. Ahora se ven hermosos jalando un carruaje, levantando bastante sus, eh, anteriores y posteriores. <coughs> y aparte de eso son muy rectos, son animales con mucha musculatura. Eran caballos de trabajo, eran caballos pesados, eran caballos que tenían que resistir inviernos duros. El mini horse americano es una raza que se creó a partir de muchos cruces en Estados Unidos, buscando como resultado un caballo de menor alzada que pudiera entrar sin problema en las minas a sacar carbón. De ahí se desarrolla el Shetland americano. Eh, es un caballo un poco más estilizado que el Shetland original. Eh, tienen muchas características en común, realmente son casi lo mismo, son una especie dividida en dos razas independientes por el simple hecho de que el, el mini Shetland y el mini Shetland americano son más pequeños, tienen crines más largas porque después decidimos que los queríamos como compañía y es más bonito hacerle trenzas a una crin larga que a una crin cortica y tupida y no desarrollan tanto pelo, no lo necesitan, ya no viven en un terreno ártico. Un Shetland puro original eh, si lo ves, inclusive ahorita las podemos mostrar en alguna de nuestras yeguas, tienen hasta tres capas de pelo. Tú pasas la mano y la mano se pierde dentro del pelo. Estúpido, es grueso, está hecho para resistir. Mientras que un animalito de estos, si lo ves, son pelizados totalmente. Esta yegua casi ni siquiera desarrolla pelo en invierno. Eh, muchos de mis callos americanos yo los tengo que rasurar en verano. Aquí hace mucho calor para la cantidad de pelo que desarrollan. Esta yegua que es nacida acá, criada acá, nunca se le ha pasado una cuchilla. Ese es su pelo de potrero. Son diseñados para ser bonitos. Las diferencias entre los dos grupos grandes de, de razas, ella es una pony Shetland, él es un caballo miniatura americano. la primera y la más importante, el tamaño, 1,20, 69 centímetros. Aparte de eso, como les venía hablando de, la raza Shetland, sobre todo de los ponis, los, los Shetland miniatura han perdido un poquito de esto, pero los ponis todavía lo tienen marcado, musculatura, pechos amplios y grandes, cuerpos largos, línea recta. Ella está un poquito pandeada ahora, pues está muy preñada la línea del top es muy lenta, tiene mucha musculatura en el anca posterior. Mientras que si vemos eh, un mini horse, son delgaditos, son finos, no tienen casi musculatura. El pecho, levantémosle la cabeza, el pecho es muy cerrado, no tiene músculo. Él nunca tuvo que hacer un trabajo, esta raza miniatura americana nunca hizo un trabajo, siempre fue caballo de compañía. Mientras que estos animales sí trabajaron, estos animales vivieron en lugares agrestes, necesitaban la musculatura para correr, librarse de predadores. Él no. Las caras son amplias, los ojos son separados, tienen buena capacidad respiratoria, los collares son muy grandes, las orejas son muy grandes en comparación del caballo, tenían que escuchar muy bien, vivían en la naturaleza. Las crines no son muy largas, esta yegua aquí tiene tratamiento para que las crines le crezcan, pero esto es lo máximo que hemos logrado que le crezcan. Mientras que Hechicero se las cortamos para que no le crezcan tanto. Si le miran la cola le arrastra unos 10 centímetros por más que su, alzada. Si ven la de ella no alcanza a llegar al piso. El pelaje para los caballos realmente pues no es, les ayuda a espantar las moscas pero no es tan necesario. Y cuando uno vive en un lugar agreste, pues lo más general es que se lo arranquen con, con la vegetación mientras que él nunca sufrió por nada, pueden ser bonitos y espectaculares. Si ven la cara de él, la cara de él es descarnada totalmente, es pulida, es pequeña, los sollares son pequeños, ellos no necesitaban mucha capacidad respiratoria. Las patas, largas y fuertes, esbeltas. Deben ser largas, si no sería un, falabel. Si fuera paticortico, esa es una de las características principales de la raza falabel son los exponentes casi que llegando al estándar de las dos razas. Caballo miniatura por excelencia, el pony por excelencia. Este es un animal que se puede montar. Es un animal que relación tamaño-fuerza es el caballo más fuerte de todos. Un pony Shetland puede cargar su peso corporal sobre la cruz y ser capaz de moverse. Ninguna otra raza es capaz de hacer lo mismo. los ven están diseñados para hacer esto. Es una yegua que ha estado más calmada durante el tiempo que estado hablando con ustedes, que tiene buena disposición, que está aquí para trabajar, mientras que él se ha movido, ha querido dar un show, porque es lo que es natural para él, que la gente lo vea, lo admire y lo disfrute. Cabe anotar que ella, siendo Shetland pura, no tiene registro por su color, el Shetland no admite el caballo apalusa, el color apalusa, ella es una yegua apalusa, porque es originario de Estados Unidos. Entonces, pues no viene siendo puro de su raza autóctona de, de las islas, era imposible que fueran apalusas. Entonces ella, dado su color, pues no puede ser registrada. Ya hablando entre el Shetland y el, mini horse americano, la forma más fácil de reconocerlos, aparte pues del registro en mano, que sería lo más, lo más fácil, es que el mini horse americano tiende a ser muchísimo más estilizado que el Shetland. El Shetland todavía conserva sus raíces de que fue un caballo agreste, que fue un caballo salvaje. El mini horse americano nunca fue un caballo salvaje. No tiene la estructura ósea ni la capacidad de cargar peso de un Shetland son caballos más de compañía. Inclusive ahora hemos llegado a hacerlos tan de compañía que tenemos dentro de la raza mini horse americano dos categorías. Están los caballos stock, que son los caballos originales que cargaron sus carros de carbón fuera de las minas, son un poquito más amplios de, de pecho, son un poquito más gruesos, no son de caras tan pulidas y ahora tenemos el caballo que es meramente de compañía y han llegado a reproducir un árabe en 70 centímetros de alzada, Cara de cisne, cuello largo, miembros largos, patas estilizadas. Realmente es, es ver un modelo o estos serían más o menos los, los fawcett de los caballos cuando hablamos de mini horse americano. Mientras los otros han tenido un poquito más de, de trabajo y más de, de vida dura, por así decirlo, el mini horse americano se ha dado la vida buena siempre siempre hemos sido compañía, siempre hemos sido bonitos. Y el americano sí se reconoce por eso, a ellos les encantan sus, mascotas, sus animales de compañía. Esta es, pintura y ella es un mini americano stock. El stock fue el principal, o sea, los inicios del mini americano, fue la transición de lo que era el chetland, el animal de trabajo, al mini americano que trabajó en las minas. Si la ven comparada con Hechicero, no es tan pequeña. Em, inclusive para crías, a mí me gusta más el stock porque tiene más capacidad de anca. Son un poquito más altas, lo que quiere decir que no tiene tantas probabilidades de tener problemas a la hora del parto. Aquí fue cuando empezó a cambiar la cara. Las orejas se volvieron más pequeñas, la cara se volvió menos recta, todavía no es tan árabe como la de hechicero, pero ya no es tan ancha y tan plana como la del Shetland clásico. Todavía tenemos un poquito de musculatura. Pintura está obesa en este momento porque tiene 10 meses de preñez, pero su, condición corporal no es tan ancha por lo general. Si bien las patas todavía tienen fuerza, pero ya se ven más estilizadas, no son como las de Lulu y las de Gitana, que son más musculatura, las de ella ya son más largas y más limpias. Esta raza posee un cuello más prolongado. Sus colores característicos son el apalusa y el pinto. La crin no es tan larga como la del mini horse de exposición. Su temperamento calmado y dispuesto hace que las yeguas tengan un mejor desempeño como madres. es el que realmente más fácil confunde uno por un Shetland, porque pues sus orígenes fueron el Shetland. Y porque este todavía está reconocido como la raza principal, aunque ya hemos llegado a, hechicero, la raza y el estándar de la raza está bajo estos animales. Los Shetland americanos y ellos todavía se cruzan y pueden tener hijos entre sí y se registran bajo la raza a la que más se parezca entonces las líneas se han ido borrando un poquito entre las dos razas, entre el Shetland americano y el, y el Mini Stock, porque como se pueden cruzar entre ellos y pues realmente es que no devolverme a que esta sea Shetland pura sería un paso muy fácil, 5 o 6 generaciones volvería a tener un Shetland con todas sus características Shetland, o si la tuviera Shetland y quisiera llegar a esto, 5 o 6 generaciones llegaría a esto. Entonces, em, pues es ilógico decir que si yo los cruzo no puedo registrar el potro. Pues la, separación realmente no es millones y millones de años atrás que las dos razas se separaron y son totalmente diferentes en ADN, realmente son muy, muy cercanas. Pintura. Esta es la al líder de la maná. Esta es la que las casca todas, las que, la que hace mover a todo el mundo. Tiene un temperamento de yegua alfa que, puede con ella. Ahora hablemos de la primera y única raza de mini horse latinoamericano, creada y criada por argentinos, la falabella. Esta fue el resultado de cruzar consanguíneamente caballos criollos argentinos. La consanguinidad lo primero que castiga es alzada en un caballo. Lo natural en un caballo es ser pequeño, no es ser grande. Los venados y, y las animales de los que evolucionó el caballo son pequeños, viven en bosques. Entonces, entre más juntos estemos, menos genes de, ser alto puedo encontrar porque pues, se me junta demasiada la información genética adentro. Y lo primero que hacemos cuando cruzamos un hermano con un hermano o un, un hijo con un papá es tener un caballo más bajito. Esta es una yegua falabela, eh, como les había dicho anteriormente, las patas son pequeñas para el tamaño de la yegua, si las ven son muy delgaditas, aparte de eso tiene una forma de barril, el cuerpo es muy grueso, muy ancho para el tamaño de la yegua, eh, inclusive si alguno ahorita la puede ver desde arriba, se ve como un barrilito, es más ancha en el estómago que en el resto del cuerpo, los hombros son demasiado juntos, demasiado delgados, igual el anca. Eh, como les decía, la crina es corta y tupida por el hecho de que viven en, la Patagonia, en la estepa, igual la capul. Todas las otras yeguas han visto que les llega hasta abajo, hasta el, hasta cabezal, a ella no. Ella tiene un pomponcito de capul. Los ojos son chiquitos, las orejas son pequeñas eh, ella no tiene deformidades graves en la cara, pero es común en la raza encontrar huesos salidos acá, inclusive ella pues se le ven un poquito acá los, el maxilar amplio, pero es muy normal ver caballos muelones dentro de esta raza. Tienen problemas respiratorios comúnmente, eh, <coughs> como son producto de la degeneración de otra raza, tienden a tener problemas de ojos, de irritabilidad, de alergias, que son muy bonitos, son las razas más pequeñas y que tienden a quedarse más pequeñas, aunque el estándar de las seis razas de caballo miniatura dice que pueden crecer hasta los 98 centímetros. El promedio de los falabela es el más bajo de las seis razas. Se encuentran caballos de 98 centímetros, pero por lo general no superan los 80, 82. Esta yegua es la más pequeña del criadero. Mide 67 centímetros y no es apta para la reproducción, ya que debido a la estrechez de su cadera, podría morir en el parto. Otra característica del falabella es que se han visto todas las otras razas tienen los cuellos más largos, ella tiene un cuello cortico, muy pequeñito, para el tamaño real y total de la yegua. El 50% de los niños tuvieron la posibilidad de tener la experiencia que yo tuve con un mini, de volverme fuerte, de confiar en las personas, de confiar en, en que las cosas van a salir bien, de tener confianza en mí misma, de saber que uno puede hacer las cosas. Cuando uno está chiquito es muy difícil uno hacer algo porque un caballo grande, uno lo quiere coger, se lo tiene que coger, uno tiene, quiere llevar, se lo tienen que llevar. Estos caballitos te dan independencia, te enseñan a ser fuerte, te enseñan a hacer tus propias cosas, que no hay que esperar que alguien se mueva, que no puede ser el cambio, que no puede hacer las cosas. Y me gustaría mucho que, que todos los niños puedan tener ese, ese aprendizaje y ese, ese poquito de, de realismo que no nos da la vida cuando estamos chiquitos y que esos animales sí se lo permiten aún.